tadi malam tidur bersama kita Bersendagurau tersenyum dan tertawa Tapi pagi ini mereka tidak lagi bernyawa Banyak yang ingin minta panjang umur Allahumma tawwil umurana Panjangkan umur kami Tapi takdir berkata lain Iza ja'a ajaluhum kalau ajal sampai La yastakhiruna sahatan Tidak dapat ditunda walau sesaat Wala yastakdimun tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Sebagiannya mati, tapi sebagian lagi masih hidup bernyawa, tapi tetap tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Meleleh air matanya mendengarkan suara azan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Hayya 'alas salat. Bergetar hatinya tapi kaki tak dapat melangkah Tangan tak dapat menghayun Apa sebab? Karena nikmat sehat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian hamba Allah ada yang berlari-lari berkejar-kejaran di tengah jalan raya ketika kumandang azan sedang dikumandangkan. Badannya sehat. Dia masih hidup dan bernyawa. Tapi ada satu nikmat besar yang dicabut Allah dari dalam dirinya. Nikmat terbesar itu adalah nikmat istiqamah. Para ulama berkata al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah. Karena seribu karamah bila tidak dijaga dengan istiqamah, maka dia dapat hilang. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata berpesan ketika datang seorang laki-laki berkata, "Kau sini wa aujiz, beri aku pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat dan padat agar aku dapat mengamalkannya." Nabi hanya berkata satu pesan Ul katakan Aman tu billah Summastaqim Katakan aku beriman kepada Allah Setelah itu istiqamahlah Alhamdulillah Yang hari ini ketiga nikmat itu masih ada dalam diri kita Nikmat hidup masih bersemayam roh di dalam jasad Nikmat sehat kita masih bisa meringankan langkah mengayunkan tangan datang ke rumah Allah Nikmat istiqamah sampai hari ini hati masih tetap bergetar ketika nama Allah dikumandangkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah iman mereka. Kenapa demikian? Karena masih ada modal utama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka amal soleh sebagai tambahannya Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim Al-iman yazid wa yanqus Iman bertambah dan iman bisa berkurang Kapan iman bertambah? Berada di tempat yang paling baik Berkumpul bersama orang-orang baik Mendengarkan kata terbaik Dalam ibadah yang paling baik Tempat yang paling baik, masjid Bersama orang paling baik, orang beriman Di tempat yang paling baik, waktu terbaik Hari Jumat dan mendengarkan kata-kata terbaik kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saat ini iman sedang sepenuh-penuhnya berada di tempat yang tidak baik bersama orang yang tidak baik dalam keadaan yang tak baik dalam perbuatan yang tidak baik maka iman berkurang bahkan bisa hilang sama sekali la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min orang beriman tidak akan bersina kalau ada iman dalam dirinya Wala yasriku sariku hina yasriku huwa mu'min. Pencuri tidak akan mengambil harta orang kalau ada iman dalam dirinya. Wala yasnisani wala yashrabu sharibu hina yashrabu huwa mu'min. Peminum khamar, pecandu narkoba tidak akan menggunakan khamar kalau ada iman dalam dirinya. Lalu Ikrimah murid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Didengar oleh Abdullah bin Abbas Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu Didengar oleh Ikrimah Ikrimah bertanya Ayun za'ul iman Ayun za'ul iman Apakah iman bisa tercabut Apakah iman bisa lepas dari badan Lalu kemudian Syabbaka bain asabi'ihi Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya Thumma naza'ahu Kemudian dia lepaskan Lalu dia berkata, "Hakadha yunza'ul iman." Beginilah iman terlepas dari badan. Ina tawa ketika orang itu bertobat, ada maka iman masuk lagi ke dalam badan. Alangkah meruginya orang-orang yang beramal soleh Mulutnya senantiasa komat kamit berzikir Hartanya dia pakai untuk berimpak, berzakat, berwakaf, bersodakoh, berjihad Bisa bilillah Tapi tidak ada istiqamah maka mati dalam keadaan malaikat-malaikat maut mencabut nyawanya ketika itu iman tidak ada dalam dirinya wa qadimna ila ma amilu min amalin saatnya nanti datang malaikat membawakan amal-amalnya ini anak yatim yang kau sekolahkan ini panti jompo yang kau bangun ini infak zakat wakaf sedekahmu faj'alnahu haba'an mansura tapi kami jadikan amalnya itu seperti debu yang ditiup angin tak bermakna di hadapan Allah mengapa karena tidak ada iman itulah yang membedakan orang beramal soleh dengan tidak beramal soleh illallazina amanu kecuali orang yang beriman wa amilus salihati dan beramal soleh berapa banyak mereka membangun-bangun tempat-tempat sosial panti-panti menampung orang miskin susah melarat tapi tak bernilai hampa di hadapan Allah balasannya langsung di dunia di akhirat mereka hanya tinggal menerima azabnya saja oleh sebab itu satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita yang sesungguhnya kita sesungguhnya tidak pernah menerima anak itu dalam keadaan kosong dan hampa tidak ada seorang pun dari kita yang istrinya mengandung 9 bulan 10 hari lamanya melahirkan anak dalam keadaan kosong. Mereka sudah diisi dengan satu program karena sebelum roh itu dibawa oleh malaikat ke dalam rahim, roh sudah siap, sudah bersaksi bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ingatlah mengapa Allah awali ayat itu dengan kata ingatlah Karena banyak orang yang tidak ingat, mereka lupa. Maka Allah ingatkan mereka wa il ingatlah. Akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, sumpah janji setia. Lalu Allah bertanya kepada mereka semua. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu tapi Allah mau beritahu kepada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Saat itu Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu?" Semua roh waktu itu menjawab, "Bala syahidna." Ya, kami bersaksi Engkau lah Rabb kami ya Allah. Antakulu yaumal qiyamah. Tapi nanti pada hari akhir kalian menjawab dan berkata, Inna kunna an hadha ghafilin Kami tidak ingat Kami lupa Kami lalai Ketika sampai ke dunia kau sembah batu berhala Sampai ke dunia kau bersembah binatang Sampai ke dunia kau sembah binatang yang melata Tidak dapat memberikan bantuan pertolongan Tidak dapat menolak udarat Tidak dapat mendatangkan manfaat Itulah nasib orang-orang yang Lupa maka dikirimkan Allah Nabi demi Nabi turun Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Maka mereka semua menjelaskan tentang satu konsep La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah tidak ada yang sebenar-benar hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mahbuba bihaqqin illallah tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. Cinta kepada anak, anak akan durhaka. Cinta kepada pasangan hidup, mereka akan mati meninggalkan kita. Cinta kepada harta, harta akan binasa. Cinta kepada kuasa, kuasa akan sirna. Maka tumpahkanlah cintamu kepada dia yang tak pernah berakhir dan maha sempurna. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? al Hayu dia maha hidup. Al-Qayyum dia maha mengatur. Dia tidak hanya sekedar hidup. Tapi dia juga mengatur segala kehidupan. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur. Melainkan dalam pengetahuannya yang sempurna. Apakah dia mengawasi aku? Apakah dia melihat aku? Apakah dia senantiasa memandang? la ta'khudhuhu sinatun wala naum dia tak pernah mengantuk dia tidak pernah tidur kalau takut berbuat dosa karena atasan atasan akan tertidur kalau takut berbuat salah karena orang tua orang tua akan mengantuk kalau takut berbuat zalim karena orang lain petugas keamanan maka mereka pun akan meninggalkan kita tapi kita takut karena dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum berkuasakah dia Sehebat apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Dia. Tu'izzu man tasha', siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya? Wa tudhillu man tasha', siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan, kau jatuhkan serendah-rendahnya? Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan ya Allah. Lalu kemudian, siapa yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan? man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih semua dengan izinnya tanpa izinnya tak ada yang berlaku di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian setelah itu berpikirlah manusia yang lemah, dina dan kotor itu. Apakah ada kuasa selain daripada dia? Tidak ada yang berkuasa kecuali kuasa hanya dia saja. Wal awalu dia yang pertama, wal akhiru dia yang terakhir tapi dia tak berawal dan tidak berakhir. Semua yang berawal dan berakhir akan binasa. Mengapa dikatakan dia yang pertama? Sebelum ada alam semesta, dia sendirian sudah ada. Maka dia katakan huwal awwalu. Mengapa dikatakan huwal akhiru? Dia tidak pernah berakhir. Makna al akhiru ketika semua alam semesta binasa, bahkan malaikat mencabut nyawa itu pun juga akan mati. Maka tinggallah dia sendirian huwal akhiru saat itu dia berkata ainal jabbarun mana orang-orang yang sombong ainal jabbarun mana penguasa-penguasa yang angkuh hari ini tidak ada kekuasaan itu yang kita katakan setiap selesai salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku hanya dia saja yang punya kuasa walahul hamdu hanya dia saja yang layak dipuja dan dipuji yuhyi dia menghidupkan wa yumit dia mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir dia kuasa atas segala sesuatu